Kwi-week 6 siyahlela sibale ze sithelekisa amanani u-6 uyotsho ku-10 yayibona ke mos inumber range yethu inyukile ngoku ne kuday one sisebenzisa itshati yethu Uyelele nekuday one wakaweek two kodwa ke ngoku into esiyenzayo yintoni sinyuse irange yamanani sisebenza ngo-six uyotsho ku-ten so iposta yethu endanibela iposta iyi-one ziiposters ezimbini kuba kaloku lianyukile amanani ethu sikhandilathela intaka yeyiphi intaka apha kuqala ohe ke nyhani in khona enye in khona enye in um jonga ke siyametshisa apha siyathelekisa sesihlele yokutsho kwi-ten frame yethu sibale ke bazingaphi izilwanyana zethu kwi-day two sisebenza iposta eyahlukileyo izilwanyana zethu ngoku endaweni uba zithi sa njengeposta yeyizolo zicukene sibeke zinyosile bhuti alaa nto ngoku nabantwana bayaqala uqaphela uba xa i-ten frame izele irow yokuqala so unayo u-five already qha uyaqhubekeka ke ngokubale ii-numbers ezingaphezu ko-five Kuday 3 wethu sisebenzisa iphepha labo labafundi apho bametshisa ikhawunta nemilo ekhoyo kuphepha 70 baze ke ngoku bazibala umezona uba ugquma izandla gquma izandla mbali kweli cala kweli cala ngapha ngapha sibeka kwezi zangqa zikweli cala njengo-imi yabo yenza ke sebhonibona kupage 71 bayazibalela ke ngokuba iimilo zingaphi bengakhange basebenzise ezikhawunta zabo kwiday four ubiza abafundi babe babini uze ubanike ii-counters ezahlukileyo usenza sho ke bazingaphezu ko-five omnye ungamnika zibe ntandathu omnye umnike zibe sixhenxe ze uthi mabazihlele phaa kulaa ten frame yabo ngubani onenani elininzi ngubani onenali elimbalwa ngubani onenani elikhulu kunelinye inani ngawaphi ama-apile amaninzi yeyiphi iframe yeyiphi iframe enama-apile amaninzi khayikhombe khomba phaa ebhodini khomba a-a ngokuhleli phantsi ngubani ngubani ngu-eight okay hlalani phantsi baby girls ngosi tshini tshini ndiyayenza sho ke ba abantwana apha uyaba-involva kule nto yenziwayo kuze bazokwazi nabo ukuthetha aba bahleli phantsi bangekho sebhodini uqinisekise ke uba ubiza abantwana ba-more than itwo kuday five luvavanyo neconsolidation